Það er mjög, mjög romantíst að geta opnað þetta út og, og notið sólæðina, sko. Sjá eitthvað í þessum básu. Það er náttúrulega marathón eða eitthvað svona sjölu básu. Það er Valtteri, uh, Petrus og Valiami. Já, og þú þarf fyrst að fara í einhver póka til að fara niður. Buenos días, mucho gracias. En það gæði veit að það er að fara eitthvað sjá út sem þið eru. Og Cameron. Hörru, við sjáumst það bara niður. Buenos días, amigo. Qué tal? Þetta er bara frábært tækifæri sem Háur er að bjóða upp á. Ég ákvaða að fara í skiptinám, ég ætla að upplega eitthvað nýtt. Þetta er bara drauma skóli fyrir íþróttamann. Og þú myndi aldrei nokkjón sjá eftir því að hafa, hafa stíði skrefið og farið út. Þannig að ég myndi mæla með þessu fyrir alla. Þú myndi líti aftur á hún tíma og, og bara hugsa hvað þetta var frábær hugmyndi að vera ákvaða að fara í skiptinám. Bara ekki missa af þessi tækifæri að fara í skiptinám. Af því að aftur ekki að fara.